हजारों बार देखा है हजारों बार सजते हैं इससे नहीं होता ये हमारी आपकी सुविधा के लिए है कीर्तन तो तब होगा जब इस माइक पर आपकी आवाज भारी पड़े कीर्तन तो तब होगा जब उस ढोलक पर आपकी ताली भारी पड़े कौन कौन बजाएगा सच्चा है तुम्हारा तो हमारे ठाकुर की इतनी कृपा है बाबा ने बहुत से भजन लिखवाए थे बहुत कृपा थी इसकी मगर मैंने कोशिश की कि एक फागड़ का भजन भी बाबा के चरणों में जाना चाहिए एक पहली कोशिश थी मेरी पहली और इतनी कृपा बाबा की एक कृपा और हुई है पिछले बार की तरह कुछ पंक्तियां इस बार भी बाबा के चरणों में रख रहे हैं अगर अच्छी लगे तो सात आठ दिनों में आपके बीच में आ जाएंगे जितने भी भगत हैं मैं निवेदन करता हूं कि आगे की पंक्ति आप पूरी करेंगे क्या भादो मजा न देगा सावर दे मजा न देगा से उठ के जाओ जो लोग निकलने वाले